Du hast keinen Bock, wieder stundenlang an der Grenze im Stau zu stehen, nur weil du mal eben kurz Kippen in Tschechien kaufen willst oder an die Tanke in Österreich? Dann geh wählen. Am 26. Mai ist übrigens Europawahl.